Moin Angelfreunde, ich bin heute normal an der Trave in Lübeck für ein Streetfishing mit Freunden. Wir möchten dicke Wachs fangen, aber es ist normal ein bisschen warm, aber mal gucken. Alles gut? Ja, bei dir? Ja. <laughs> I get distracted. <laughs> Guck mal, ja. Was für ein Fang. Oh, den nehme ich mit. Der ist gut, der ist teuer. der kostet über 100 Euro. Jo. Das <laughs> ist ein Originaler also sogar. Ich glaube, da vorne sitzt er. Petrial. <laughs> im Moment viele kleine Barsch und Zander in der Trave. Egal mit 7 oder 10 cm Gummi. Aber beim Nacht, die Fische sind ein bisschen größer. Zander, äh, ja. Ein bisschen größer. was massiv, glaube ich. <laughs>